Тебя приветствует Макс, генератор идей. Ворхол. Максим Вехал. Лидер таких проектов, как Freedom, Going Apart, Torn Apart. Кстати, в этом году 20 лет исполняется. 22 ноября. Два или три, три проекта Incest. Один Black, Rave Black стиле, другой Brutal Death Metal. Он два получается, да. Guts Angel это депрессив Doom Metal. Что там еще у меня есть? Slice of, sli Slice of Life. Э Warhol. Warhol. Что еще там? Что ты еще можешь забыть? Хигевальд, о, точно. Хигевальд, Доминион, Доминейшн. Это все мои проекты, да, их 23 проекта у меня. Вот. Ну, на дискорсе можешь набрать Warhol, и там увидишь мою фотку в очках. Вот. И мои проекты. Все там они. А, Edge of God, да, вот проект тоже, да, забыл про него. У ну, меня вон они, там все диски у меня, столько этих проектов. Охренеть. Вот. Ну, короче, представляю твоему вниманию мой один из проектов Open Your Mind. Your Mind. На органе я играю. Вот это миньончик. 22 минуты. Диск стоит всего 150 гривен с моей доставкой. Вот так он выглядит. Вот. Ну, диски играют, да, там тоже обложечка красивая, все. 150 гривен с моей доставкой, продаю на OLX. Ну, вот там, кстати, можешь и обратиться, обратиться на Facebook ко мне лично, я тоже так, там же продаю. Вот. Следующий альбом буду писать, ну не знаю, я еще подумаю, как его лучше записать, чтобы было там гитары, возможно, будут барабанчики, можно клавиши с вокалом, не знаю, еще думаю, как лучше. Вот, пока что идеи только крутятся в голове. Вот это чисто на органе. Вот. Тут 17 треков на 22 минуты. С чем-то там, короче. Около 20, 22 э, минуты с половиной где-то. Так, вот. Да, это все мои проекты. Сейчас я посмотрю. Может быть, я что-то забыл. Вот, сейчас гляну. Что у меня, какие проекты есть. Ну да, вот. Agile God, Bonaparte, CWD забыл вещь, Cyclic Bench, э, DJ Колдун, мой проект, да, Dominion, э, Freedom, так, что там, Guts, Angel, Growl, Growl, Growl Wins, The Growl Wins, это два разных проекта тоже мои. Э, Хигевальд, так, э, это что? Это что такое? Инцест, Инцест, э, Макс, Макс фон Хейтвек, один альбом есть, вот это мой, да, вот это все мои альбомы. Ну, это надо, может, камеру взять. Че, че, да, ты можешь, сейчас покажу тебе все свои работы, чтобы не сомневался. Вот, смотри. Это же гад, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, бой напают, э, два. CWUD один и там э, дальше покажу. Циклик Бенч, вот, диджей Колдун, два уже альбома, один вот, потом дальше увидишь. Доминиона два. Вот, э, что это? Freedom, раз, два, три, четыре, пять уже. God's Angel, один. Э, Growl Wins, два. Хигевальда, тут и много, ну, диска два. Э, это что, блин, Incest, один. Raw Black Metal, вот. Люцифер альбом. Так он выглядит. А это другой инцест. Brutal Death Metal, да, тут два альбома. Так, Макс фон Хейтвек, это мой, э, можно сказать, джазовый проект, да, футболка есть. Макс Генератор Идеи, вот три альбома, это хардкор такой, кроссовер, блин, ну, как, не, хардкор, да. Вот, Рекью, мой, мои два проекта, видишь, я, э, память у меня уже 3, за 30 лет столько насыщенал, столько поиздавал. Вот, фри, э, Скримен, Скримен Вайн, тоже блыкуха. Э, вот Slice of Life, Someday We Will Die, это проект э, кавера на Combi Christ. Вот Turn Apart, раз, два, три, ну, четыре, вот знаменитый альбом, Stone, вот, пять альбомам. это ремастер, вот, э, монолог трупа, вот, э, грязное кровотечение, брудная кровотеча, можно сказать, это вот тут сборник, можно сказать, компиляция, там куча синглов. Вот э, «Звезда Рубикона» альбомчик. А вот тут тоже три альбома тут сразу. Это вот 2017 года. Вот. Вот, Воргул, проект мой. Это Horror Noise. Вот, э, Split, Angel of God, Incest. Тут сплиты пошли. Вот, э, Slice of Life, сплит там, короче, вот, вот это все сплиты. Сплиты тут, короче, тут много проектов. Cold Moons, West Hot Moon, короче, еще есть у меня проект Электронщина, такая э, стрип-хоп. Вот, вот мои все проекты. Это все сплиты идут. Вот 2018 э, года сплит по синглу. Проект Born Apart, Роуль Винс, Максим Вехов, Воркл и Ворхол. Вот тут, короче, всем один, э, два, два кавера, а, один кавер есть на Торнопар, да. Вот. Вот, это что касается. И вот сплит, вот, э, Хигеваль Domination of Evil, это эм, кавера на Injure э, и CWD, мой проект тут в студии записывал. Так, ну а это уже мои, мои издания идут. А вот, кстати, новая новинка. Хигевальд. В следующем выпуске смотри. Хигевальд, да. Хигевальд мой black, black metal проект. То есть диск в идеальном, ну, понятно, то есть по ферме сделан. То есть тут все вот. Э, кстати, дизайн все я сам делаю. Вот. Дизайн все сам делаю. Ну, а это мое издание, Макс Рекордс. Вот проекты. Вот дисгармония, вот Эжеравгат, вот Дезланд, вот Дез, вот э, Тысяча одна смерть. Это диджей Макс. Нун проект. Это вот Рекиум мое издание. Вот Скримен Вайнд мое издание. Вот Воргул мое издание. А вот, кстати, на дискете изданиях Евальд. Один трек тут, кстати, да классная тема. Прикольное издание. Это на э, один из был Depressive Illusion Records. Ну, а э, это вот мои издания еще тут. Вот тут много изданий, смотри. Это самый Max Digital, да. То, что вот у меня есть сейчас в наличии и на продажу. Эти диски я продаю как э, на своем фейсбуке, удачно, успешно. Ну, кстати, на кассетах есть, ну кассеты сейчас, они здесь стоят в другом месте. Еще и много издал на кассетах, да, кстати. Почти все. Почти все издал на кассетах. Вот. Так, и продаю на Улыксе, да. Есть на Улыксе. Тоже удачно все продается. Уже продал 9 людям. Вот. <laughs> Спасибо вам, ребята. Покупайте. Каждому пишу автограф именной там Николаю от Ворхол, там раз и роспись свою поставил, то есть вот, именные, да. Цены тоже разные, там, в зависимости от э, раритетности, э, лимитированности издания и, скажем так, от, ну, в принципе, цены у меня от 100 гривен до 250 с моей доставкой. Все, пока-пока, подписывайся на мой канал, ставь лайки, включай колокольчик. смотри Metal TV. Пока-пока.